Presidente, bo día a todos e a todos. Traemos hoxe aquí a este pleno o ditame elaborado pola Comisión Primeira sobre o proxecto de lei que se modifica a Lei 4 barra 2007 do 20 de abril da de Coordinación de Policías Locais. Sabemos que debemos adoptar medidas urxentes, sobre todo pola necesidade de procesos selectivos, non de convocar eh, ditos procesos para cubrir vacantes eh, e precisa non dunha urxente revisión da actual lei onde se deben incorporar os avances e a actualización da propia lei para permitir unha mellor resposta ás problemáticas dos corpos de policía local de Galiza. Nesta Nestas incorporacións eh, de obrigada eh, modificación, como por exemplo o Estatuto do Empregado Público, onde eh, debemos incluir a normativa de a normativa de coordinación de policías locais a súa parte será non? a adaptación de algúns artigos eh, desta lei básica de ámbito estatal e tamén a entrada en vigor da lei 4 barra 2010 do 20 de maio do réxime disciplinario de Corpo Nacional de Policía onde se introducen cuestións de obrigada referencia que provocan un cambio no articulado dentro do título séptimo da lei 4 barra 2007 que nos afecta as faltas e a súa tipoloxía non? a enumeración das sancións e a prescripción de ambas. Ma, e tamén eh, debemos incluir, eh, por último, a sentenza do Tribunal de Justicia da Unión Europea do ano 2014 ao considerar discriminatorio eh, a idade eh, donde se establece un límite para o propio acceso aos procesos de selección do personal dos corpos de policía local de Galiza. Si sí, é certo que se presentaron 96 emendas, das que 37 eh, pertencen ao grupo mixto, 40 saíron adiante e do noso grupo se aceptou unha emenda que é a número 10, que era de sustitución ao artigo 65.1, onde se indicaba eh, que, eh, bueno, referente á segunda actividade, non cando o personal de, de funcionario da Policía Local tivera diminuídas as súas eh, actitudes e se transaccionaron eh, do noso grupo as emendas número 2, 4, 5 e 37 eh, bueno, que eran referentes un pouco a, ao feito non de garantir unha formación continua e práctica nos concellos para proceder mancomunadamente a unha galería de tiro. Por exemplo, isto era a, bueno, a nosa emenda número 2 referente ao artigo número 7 ou o feito na emenda número 4 eh, sobre o coñecemento da lingua galega que quedou tamén transaccionada E a emenda número 5 mm, tamén referente pois, ás probas de acceso con respecto ao coñecemento da lingua galega, coa número eh, 37, que tamén foi transaccionada e eh, incluída eh, nunha disposición adicional segunda bis, con emendas tamén presentadas do SOE e de AGE. Por outro lado, eh, entendemos que si se deron pasos importantes non na propia ponencia para a modificación desta lei, máis entendemos e consideramos que quedou camiño por andar. A revisión do modelo de policía que temos que eh, debe garantir a cobertura para todo o territorio galego e, debe e, teñen, e deben desenvolver o seu cometido nas mellores condicións posibles. E chegamos a este pleno e non sabemos se si todavía queda unha pequena marxe de maniobra non por todo o experto, se si podemos repensar. Nos, eh, xa na prim Comisión Primeira, eh, no informe de ponencia, comentamos que íbamos a, a manter todas as emendas presentadas. E volvo a facer finca pena emenda número 1, eh, que era sobre o artigo 9, onde se falaba uniformidade eh, mm, entendemos que todas as persoas membros da Policía Local deben dispoñer das EPIs pertinentes para a prevención, prevención de riscos laborais. Se nos comentou que se rexeitaba porque aparecía recollida no decreto 60 barra 2010 do 8 de abril polo que se desenvolve a Lei 4 barra 2007 de Coordinación de Policías Locais en materia de uniformidade acreditación e medios técnicos. No artigo 23 e medios de dotación colectiva, apartado 2, indica medios que irán nos coches policiais que presten habitualmente servizos operativos entre os que aparece o chaleco antibalas. máis, aparece así sen máis, sin especificar nada. Os chalecos antibalas deben ser individuais, chalecos femininos e chalecos masculinos. Son chalecos antibalas, antipunzóns, anticoitelos e antitraumas. E daban neste decreto o prazo de dous anos para garantir a entrada en vigor do decreto mas a realidade a día de hoxe pois non se corresponde. Non, non hai para nada chalecos individuais, Tamén se dá a circunstancia que as e os axentes que leven asociados ao seu vehículo patrulla un par de chalecos antibalas para ser empregados polas rotacións ao longo da xornada que empreguen ese vehículo, co problema de que atallase, eh, tamén personalizada eh, pode non dar cobertura a cobertura desexada policía que os emprega e o problema dos chalecos antibala é unha queixa eh, non só de Galiza, senón do resto do Estado incluso en moitos concellos onde pode haber un centenar de policías locais só hai unha dotación incluso menor a 10 e tamén eh, non para nada garanta a seguridade tamén por tema de cuestións de higiene e incluso as mulleres o non ter un chaleco adaptado á súa anatomía pois pode causar incluso algún tipo de feridas como aconteceu en algún punto do Estado que incluso foran apercibidas por negarse a usalos. Entón entendemos que a prestación do servizo en condicións aceitadas, non? con todos os médicos, medios técnicos e operativos precisos para o cumplimento das propias funcións. E seguimos co recorte non de material, donde incluso eh, en algúns concellos eh, sobre unha veintena non de policías, pois incluso só un eh, podía dispoñer de arma porque, bueno, isto justificaba a disposición de arma que tes que dispoñer dun armeiro, dunha galería de tiro, etcétera ou tamén a emenda número 3, eh, donde eh, coidamos que é importante, sobre todo nas probas de acceso non? aos corpos de policía local, que poidan incluir eh, diferentes probas mm, e facíamos fincape eh, que eh, todas as persoas que se presente teñen que reunir unhas características aceitadas para o bon funcionamento, non? para a disposición que teñen do exercicio da súa actividade para a cidadanía. Ou tamén a emenda número 6 eh, onde si consideramos importante a representación sindical eh, do Concello, sobre todo a, ahora, eh, bueno, de todas as, as propostas, a formación, pois o tipo de os horarios, as quendas de traballo. O a número 7, eh, onde sobre o artigo 55 onde fala do embarazo das funcionarias dos corpos de policía local ou das funcionarias policías dos concellos que non teñan constituído o corpo de policía local seralles de aplicación o que dispón a Lei 31 barra 1995 do 8 de novembro de prevención de riscos laborais en materia de protección de maternidade. Aquí se recolle non a avaliación dos riscos das traballadoras en situación de embarazo ou parto recente e asentes, procedementos ou condicións de traballo que poidan influir negativamente na saúde das propias traballadoras ou feito de calquera actividade. E non nos vale só que pasen a unha segunda actividade, porque tamén se debe contemplar o dereito a ausentarse do traballo, o dereito a remuneración para a realización dos exames prenatais e técnicas de preparación ao parto, non? justificando a estación dentro da xornada laboral. Eh, tamén na emenda número 8, non, artigo 55, eh, que tampouco se tivo en conta, non, sobre establecemento da xornada laboral, horarios, descansos e o resto de condicións serían obxeto de negociación con representantes sindicais nos termos previstos pola legislación vicente. Existen gran, eh, pro, grandes problemas en concellos, sobre todo en cidades con este tipo, non? sobre todo para ahora mismo, cando se aprobe esta lei non? para cobertura de, urxente de vacantes, o calendario laboral, elaboración de relación de postos de traballo, etcétera ou incluso a emenda número 9 sobre eh, o artigo 64, o informe médico da ou do profesional facultativo do SERGAS correspondente. Eh, entendemos que é importante, eh, dependendo, xa independientemente de que esa persoa teña un médico do SERGAS ou non, que se debe buscar eh, unha persoa eh, neutral ou máis oficial ou máis transparente para a, ah, elaborar o informe médico. Eh, tamén eh, o, a emenda número 35 de disposición adicional única non? Eh, sobre os servizos de policía local mancomunados onde todo onde as e os axentes de policía local de Galiza recibirán obligatoriamente formación en igualdade de xénero e prevención da loita contra a mesma. Ademais, todos os corpos de policía local existirá un grupo de axentes con avaliación positiva en formación e sensibilización específica en igualdade de xénero e violencia de xénero que atenderá as demandas heradas en relación á protección non? De, das vítimas durante as 24 horas do día todos os días do ano. E deben, eh, poden os concellos non? Eh, proceder a suscribir un acordo de colaboración de xeito que permita prestar un servicio mancomunado que garanta a mellor protección das vítimas e, sobre todo, unha formación eh, bastante homoxénea. Isto se aparecía recollido na Lei 11 barra 2007 do 27 de xullo, que era a Lei Galega de Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero. Aquí... Eh, Si sí, hai un criterio un pouco dispar, sabemos que si sí se fai formación, pero que non chega a toda a policía local, despois tamén hai uns concellos que están máis interesados ou non na formación, entón eh, creemos que se debe eh, homoxeneizar e, e bueno, e ofrecer a, o mesmo tipo de información. Non? Todos os asentes deben ter e teñen o dereito a ter a mesma formación non? en todo o territorio galego ou tamén a emenda número 36 de, de disposición transitaria única bis sobre a revisión de oficio de sancións e bueno, vou deixar ora para o final os comentarios sobre o réxime disciplinario así que fomos o grupo parlamentario parlamentario que presentamos a maioría das enmendas sobre este réxime. Eh, parece ser que non temos máis maniobra, que estamos atados, Sabemos que o pilar básico e xurídico non da Policía Nacional Instituto Armado de Naturaleza Civil, máis debe ser un réxime disciplinario adaptado á realidade ao noso tempo, eh, onde existen eivas e parece que non podemos contemplar melloras. Non? Eu creo que eh, é necesario cuestionar todas as cousas para intentar mellorarlas. Non? e non acatalas tal cual. Limitar o exercicio dos dereitos da cidadanía e castigar as condutas dos que velan pola nosa seguridade, ao mesmo tempo os únicos investidos pola potestade do uso lexítimo da violencia, non é tarefa doada. A referida norma está pensada para un corpo cunha estrutura organizativa e funcións diferentes á da policía local. Non só sería aceitado, senón preciso que os corpos de policía local tiveran un réximen adaptado á súa propia organización e funcións entón no propio eh, disciplinario sobre as emendas que presentamos eh, bueno, destacar por exemplo a Ortigo 79 sobre o que facíamos unha emenda de sustitución a violación do segredo profesional e a falta do debido xisilo respecto aos asuntos que coñezan por razón do seu corno, sempre que se perxudique o desenvolvemento non da propia labor policial, que cause prexuicio á administración, ás persoas detidas ou investigadas en calquera outra afectada pola investigación policial beneficiar ao que se utilice dito coñecemento en proveito da propia persoa funcionaria que aquí tamén coincidimos con outro grupo parlamentario, neste caso co, co BNG. Non? E tamén a emenda número 16 sobre acoso sexual e o acoso laboral, eh, que parece moito máis eh, especificado na emenda que presentamos, ou a emenda número 17 sobre a non prestación de auxilio, que é unha falta, bueno, consideramos bastante grave, ou incluso que non se contempla en ningún dos artigos presentados ao regime disciplinario pois, eh, como se eh, sancionarían a reincidencia de varias faltas ou eh, a emenda 19 que temos unhas cantas sobre a exhibición eh, de armas sen causa que o justifique non? así como utilizalas en acto de servicio ou fora del infringindo as normas que regulen o seu emprego ou na vinte sobre o extravío ou a perda e sustracción por neglixencia non da, po, da, do, do propio xente policial local, non da propia arma. E en Galiza, desgraciadamente, temos varios casos, non nos corpos de Policía Nacional ou, a, ou bueno, distintos dentro do apartado de faltas graves, pois a falta incluso de rendemento reiterado, non? Eh, unha persoa que desenvolve o traballo policía local, pois ten que ter unha concienciación do traballo que está desenvolvendo e unha gran responsabilidade. Ou o o que volvemos a incidir incluso no número mm, de faltas ou a revisión das mesmas eh, co cambio de normativa. Incluso na última das diferentes presentadas no artigo 85 o prazo de prescripción das sancións que comezaría a contar a partir do día seguinte aquel no que se adquiran confirmazas. Nada máis. Moitas grazas. Gracias, señora Fernández. Polo Grupo Parlamentario